はい、どうも、コミーです。さて、本日は、つむぎ組さんからお届けしたいんですけども、えー、と、つむぎ組さんっていうと僕のチャンネル、まあ、大体タウンホール12、13かなと思うかもしれませんが、今日は14をちょっと見ていきたいと思います。2本つむぎ組さんから見ていって、もう2本は、えー、関西クラクラクラブに移っていきたいと思うんですけども、こちら今ね、CWL っていうその世界的なリーグ戦の大詰めに来てるんですね。まあ、ちょっと、あの、これね、プレイオフで、えっ、ー、と、タイブレイクとかまで行ったら、 あの、まあ、プレイオフに今いるんですけども、タイブレイクとかに行ったらね、生配信もしたいなとか思いながら、あの、見ているんですが、うん、頑張ってほしい。かなりね、相手も強いので、うん、どうだ、今、状況的にはこれよでも、 <laughs> これ、十、何なんで、六回回戦て十一前回で、相手も十九回戦めて十前回っていうね、めちゃくちゃ、あの、レベルの高い試合ですよね。 まあ、ミックス戦になってるのでターンフォールしたところもいるんだけど、それにしてもやっぱ、いやこういうもう前回取り逃したら負けっていう勝負は、さすがに痺れるし、あのー、本当世界トップのあのクラン同士のガチのぶつかり合いなんだなっていうのがね、わかるところですよね。で、えー、今日話をしていきたいのはクイヒーです。皆さんクイヒー結構ね、やってる方も多いと思うんですけども、あのクイヒーってなんか 自分の空費これで合ってんのみたいなね、悩みって持ってたりしませんかね。あの、失敗した時、成功した時に、それは偶然なのか、なるべくしてなったものなのかって判断が実は結構難しいと思うんで、まあ、そこに関して今日見ていきたいと思います。で、えっ、ー、と、今日見てもらう人の食い火は、はっきり言って上手い人ばかり見てもらうんですけども、それでも失敗するパターンっていうのもあったりするんで、えっ、ー、と、必ず成功ばかりの、うん、今日動画ではないです。 で、このバリさんのアタックはもう成功パターンですね。なんでかっていうと、これね、見てほしいんですけども、食い火をね、まず慣れてない方がやるときに、えっ、ー、と、見るべきポイントは、フランジョーとファンホールですね。この2つまず注目してみてもらいたいと思います。で、えっ、ー、と、アーチャークイーンの食い火で取るべき主要防衛っていうのは、ヒーローでも投石でもなくて、 クラン城とタウンホールなんですよ。まあ、正確に言うと防衛軍とタウンホールね。で、その2つが取れるところにぶち込んでいきます。つまり、えー、タウンホールにぶち込んだ時に、クラン城が近辺にあるかなってことですね。この防衛を釣れるかなってところを見てほしいんですね。で、今奥側にこれマルチインフェルノがあるじゃないですか。これね、カモです、割と。で、えっ、ー、と、これがシングルだった場合、全然話が変わってくるんですけど、マルチだといけちゃったりするんですよね。で、えー、今回のバリーさんのアタック、これほら、 えー、ポイズン効果にギリギリ入らないようになってるでしょ、ユニットが。で、レイジをさらにどんどん重ね掛けしていきながら、えっ、ー、と、ポイズンに入らずにマルチインフェルノまで壊せましたよね。で、これがなんでできてるかっていうと、ここに施設があるからなんですよ、ここに。あと、ここ。この部分ですね。要要は、えっ、ー、と、タウンホールがあって、で、えっ、ー、と、ここね、こういう風にやった時に、1レイヤー目、1層目ね、1層目と、2層目ってあるじゃないですか。 この大事なのは2層目のところ、ここ。これがあると、アーチャークイーンのルートっていうのが、もうちょっと、この辺もう無視するよ。 <laughs> あの、ちょっと、クイーンの話をしますね。えっと、すごい見たいと思うけど、ちょっとクイーンに集中します。こういう風に入っていた時に、そのまんままっすぐ行っちゃうとポイズン食らっちゃうんですよね。これダメなパターンね。ダメなパターン。ドクロマーク。 <laughs> ダメなパターンです。で、 じゃなくってクイーンがタウンホール壊してから横に歩いていくパターンこれがいいパターンですねえー、はいこんな感じいいパターンこれねでこの横に歩くパターンっていうのを作るために何が必要かっていうと見てもらって分かる通りさこっからこう行くためにはこことここが必要なんですよ分かりますかねなんで1層目ではなくて2層目が 必要なんですね。で、結構ね、この辺っていうのがないような環境に、えー、アーチャークイーン突っ込ましちゃったりとか、あとは、あったとしてもそれを壊しちゃうとか、ういうね、あのクイーンの突っ込ませ方をする方が結構いるし、僕もよくやっちゃうんですけど、それやるとクイーンがポイズンの中に入ってきます。 ポイズンの中にゴーンって入っていっちゃって、そのまんま、例えばそのアーチャークイーンがそのスロー効果受けながらダメージも食らっても、へいへい言ってんのに、え防衛援軍が来ちゃうみたいなね。これも最悪のパターンじゃないですか。そこにもうストライカーとかスパカゴとかいた日にはもう結構、 <laughs> あの、地獄ですよね。マジで。なので、そうならないようにちゃんとポイズンを避けれるためのそのクイーンの誘導、これをシンプルに考えるときには2層目 2層奥に何かしらクイーンがたげれる施設があるかって話ですね。で、これが逆に通っててもダメなんですよ。この辺に、えっ、ー、と、ある、えー、これが全部なくって、これが1層目、これが2層目みたいになっちゃった場合っていうのも、これたげれないんで、こっちは。たげれないんで、これダメです。意味がないです。ちゃんと隣接するところに2層目、これじゃなくて、ここに2層目があるってことが大事。このパターンを、えーと、よく意識しながら、えー、アーチャクイーンを入れていくと、 まあ、割と事故が起こりにくいのかなっていうふうに思います。はい、でもう一個ですね、えーと、バリさんの作見てきたんですけども、バリさん食い火うまいんだよな、マジで。あの、今度シングルインフェルノがありましたよね。で、このシングルインフェルノがあるんだけど、これさっきも言ったように、ここちょっと遠いじゃないですか。わかりますかね、これ。クイーンをこっから突っ込ましていくと、まあ、こっち側は2層目があるんですよ。だけど、こっち側って2層目がちょっとこう遠いんですね、これ。だ実質これもう3層になってるようなイメージなんです、こういう風に。 そうすると、アーチャーーに突っ込ました場合に、ガーンってこのままタウンホールに突っ込んでいっちゃう可能性があるので、これを避けていくんですね。で、どうするかっていうと、まず突撃艦ティで援軍釣り出しちゃいます。釣り出してストライカー処理 C のヒーラー付けのポイズンでスパガゴを焼いていくって感じですね。これ突撃艦ティ使うとスパガゴのロングショット、遠くまでこう攻撃をね、ドーンって飛ばしていく、あの有効効果が3発分かな。なので、 クイーンに到達する頃にはもうロングショットが使えなくなってるんでね、結構いいです。で、えっ、ー、と、これね、シングルを先に倒すんですよ。この進軍位置を使うことによって。で、本来、タウンホールの裏にシングルがある配置っていうのは、めちゃくちゃ食い火やりにくいです。これね、周吉さんっていう、その、食い火ディガホグがめちゃくちゃうまい人も言ってたんですけど、タウン裏にシングルがある場合って、ワンチャン、あのなんていうのかな、うんと、ガチャ引くようなもんらしいですね。 えっと、普通に死ぬ可能性高いので、やりたくないっていう、まあ、そういうね、ディガホクをめちゃうまくて、タウンホールをこう食い火で取ることをなりわいにしてるぐらいのレベルの方でも嫌なんですよ。あの、タウンホクのシングルって。なので、それがあった場合には、今のバリさんみたいに、別のところからこう入っていって、シングル先に倒す、うん、ポイズン効果が発現する前にシングル倒しちゃうみたいなパターンを作るか、ないしはそういう村に慣れないしは食い火避けた方がいいですね。 やんない方がいいって言っても全然あると思います。はい。というところですね。で、えっと、今回のケースで言えば、えっ、ー、と、アーチャークイーンがこのね、えっ、ー、と、クイヒーでこの辺ガツンとこう削ってくれましたね。で、さらにディガホグをこの、この面からかな、こう出していって、ホグラッシュかな、これ。ディガホグじゃないか、ホグラッシュか。 を出していってで、えーと、ロイヤルチャンピオンをこっちからこう入れていくっていうパターンが作れるじゃないですかやっぱここがね、えーと、とクイーンで削れちゃっているっていうのが大きいんですよねそれができてるからこのパターンが作れるんであってはいということでですね、あのー、クイーンでタウンホールを見るっていうのは、 えっと、さっきも言ったようにすごく重要だし、え防衛軍をそれで空火で処理する。今のパターンもそうですよね。タウンホールと防衛軍を空火で処理してるので、これがやっぱり覚えるべき鉄板の食い火の仕事なんですけども、シングルインフレノが今みたいにあった場合っていうのは入り方を工夫しないと、あの、運を天に任せるような場面に遭遇してしまう、うん、ほぼほぼしちゃうので、 あのー、なんていうのかな、えっ、ー、と、正面からね、今のパターンで言うと、こっちから、こういう、こういうパターン見かけた場合、確かにクラン城もあって、望遠軍とホール取れるんだけど、こう突っ込むのはダメですね。あの、こっちから突っ込んで先にこのシングル折っちゃう。っていう風にしないとダメということですね。で、まあ、さらに、うんまバリさんのこれはね、シングルと当たるタイミングで、これ、ラバとか出てきたら ややこしくなるんで、あの、もう最悪なんですよね。なんで先にこの部分突撃艦イエティで壊したっていう、まあ、その裏の効果もあるんですけど、まあそこはちょっとね、またハイレベルな話なので、 <laughs> ちょっと一旦置いておいて、とにかくシングルがあった場合には、まともにシングルと勝ち、まあそのタウンホール壊してからシングルと勝ちゃっちゃダメというところですね。これを覚えておいてもらえたらというふうに思います。では残り2本、関西クラクラクラブから見ていきましょう。 はい、こちらの村ですね。で、これさっきも今まさに言った、そのシングルがタウン裏にあるパターンですね。で、これと当たるとどういう風になるのかっていうのをね、ちょっと見ていってほしいと思います。まずはアーチャークイーンをタウンホールに入れていきますよね。これ望遠軍もこのアーチャークイーン、タウンホール区画で釣れるので、えっ、ー、と、そこに関しても、食い火をやっぱりこう何人が何でも通していきたいというところですね。 で、えっ、ー、と、入れていきます。で、入れていって、えっ、ー、と、このポイズン効果を、うん、と避けるために、本当はこっち残しておきたいんだけど、これ残しておくとね、もっと地獄なんですよ。アジャクイがこういう風に回っていってシングル下げていくんで、もうシングルにもうこの辺り直線距離で当てていった方が絶対いいんですね。この回っちゃうのダメ。直線距離で当てないと、えっ、ー、と、シングル壊せないんで、 えー、っと、こんな風な形でね、もうポイズンの中を突っ切る覚悟でいきます。で、レイジを当てますよね。シングル起動します。はい、アーチャークイーン、ポイズン入ります。フリーズかけます。ほら、これでもさ、レッドゲージになるわけよ。全然回復しないから、ポイズンのせいで。で、これで壊していくんですね。っていう感じで、これができた理由っていうのは、今、防衛援軍が同時に勝ち合わなかったからなんですよ。 このエアスイーパーのあるこの部分に、あの、クランジョがね、こうあった場合は、これ今ラパンが飛んできてますよね。タウンホール壊します、ラバーと当たります、シングルにたげられますってパターンになっちゃうんで、絶対に死にます。マジでもう、あの、万死ですね、これは。あの、そうなってしまったら。なので、今のアキさんの場合っていうのは、このクラン城が若干奥にあるっていう特徴を見逃さずに、えっ、ー、と、いけると判断をしているわけなんですけども、まあ、今言ったように、ポイズンを食らいながら、 えー、インフェルの処理をしようと思うと結構ね、きついんですよ、体力的に。で、そこで望遠軍なんか来るのはもうほんとダメなので <laughs> あの、マジ死んじゃいますんでね。はい、そうならないように、えー、やれる村を選んでいくっていうことですね。まあ、ただシングルがね、あそこにあったっていうのは、あの、スケルトントラップとかアーチャークイーンの動き とか、まあ、ちょっとしたそういうあの要素によって、あとまあトルネードとトラップもそうかな。あのトルネードトラップがシングルにたけられてる最中、アーチャークイーン踏んじゃったりすると、もうそれでも結構やられる要素になっちゃったりするんで、もうそれがなかったっていうのも大きかったですね。まあ、だから、確実にクイーンでターンを落としていきたいと思うんであれば、まあ、やっぱり、うーんと、ターン裏にシングルのある配置っていうのは避けた方が楽かなっていう気はします。はい。 ただまあやれるってことですね。まあ、やった場合どうなるのかっていうのが見てもらえたかなと思います。で、えっ、ー、と、ここから先はロイヤルチャンピオンとアーチャクイーンの能力ですね。あの、だいぶギリギリになっちゃってますけども、これね、なんでギリギリになったんだろうなってちょっと自分でもわかんなかったんだけど、食い火の仕事量、これなかなか良かったんですけどね。ただまあ、しっかりとアーチャークイーン、まだ黒くも残った状態でね、回収に回れているので、まあ、この食い火を生かす能力、 やっぱり秋風さんのその食い火力が光ったアタックだったかなっていう気がします。うまいですよね。なかなかね、こういう風に食い火残すの難しいと思うんですけどね。ナイアタでした。ナイサラかなはい。で、えー、っと、ラスト1本は、アキさんの失敗を見ていきたいと思うんですけども、うんとですね、えー、これ、4の7だからこれかな。ほい。 これだけね食い火を生かせるアキさんが失敗しちゃうケースって何なのというところですね肉を部分で、うん、カットを入れながらアーチャークイーンを、うん、対空の前から、ね、タウンフォールに入れていきますこんな感じですねゴーンとで、えー、注目してほしいのはここの2個なんですよこれほんとねよしこの2個クロスボウと投石機これが何をしてくるかっていう話なんですけど まあ、クロスはもう延々とアーチャークイーン打ち続けますよね。で、打ち続けて、これアーチャークイーンからは打ち返せないんですよ。で、こういう村って誰かも前言ってたんだけど、あの、食い火するには最悪なんですね。ただ今回の村も、えー、タウンホールとクラン城があって非常に食い火のバリューとしては美味しいんですよ。だから、滝さんここをね、もう強突破していこうと思って突っ込んでいるんですけど、ほらこれ延々と打たれ続けてるんですよね。えー、投石機の範囲にもアーチャークイーンも入っちゃってる、入ってないか。 ギリギリ入ってんけ多分これから入るんですよね。で、えー、とクロスボウ2機からダメージを受けながら、さらに投石のダメージもこう食らっていっちゃうんで、こうなってくると、もうさすがに、あのー、なんていうのかな、もう耐えきれないんだけど、その、壊せないからなおさらきついんですよね。延々と打たれ続けるしかないので、状況として。タウンホールを壊して防衛軍も潰せるんだけど、ここから先、アーチャークイーンがもう生きながらえようがなくて落ちていきます。はい、こんな感じですね。 で投石によってヒーラーを落とされていってっていうことになっちゃうので、あのー、今言ったように、何て言うのかな、えっと、フランジョタウンホールが壊せる区画っていうのは、そこに食い火を入れるバリューはものすごくあります。だけど、入れるときに、殴れない防衛から延々打たれ続ける。まあ、これがアチャト1本ぐらいならいいんですよ。大砲1個とかね。ならいいんだけど、あの、投石とかクロスボウとか火力の高い防衛に 延々打たれ続けちゃう場合はちょっと気をつけた方がいいっていうかやんない方が場合によってはいいかもしんないかな。うん、エアスイーパーが効いてるんでね、今回アキさんこっちから入れちゃうと、まあ、グランドオーデンゾー、タウンホール、望遠軍、この辺でアーチャークイーン全部当たっちゃうんで、まあ、それを少しね、警戒して、おそらく入れる向きをこっちにしたんだと思うんですけども、まあそうなった場合には逆に今度壁の中からの防衛に殴られちゃうっていうところで厳しくなりますよね。 はい。まあ、その辺の、なんていうのかな、えっ、ー、と、入れる区画かどうかの見極めっていうのは、まあ、そういうところも気をつけた方がいいかなと思います。はい。もう単純に正面からぶつかる火力だけではないんですね、見るべきポイントは。ただやっぱり、その、さっき言った、ね、食い火で見るべき、えー、ポイントは何か、タウンホールと防衛援軍なんですけど、それがちゃんと見れてるんで、あのこれだけね、えっ、ー、と、ワーチャークイーンが序盤に落ちたように思えても、破壊率伸びるんですよね、こんな風にガンガン。 まあ、最後このマルチがどうしても重くなっちゃうので、厳しかったんですけど、結構見た感じ、ほら、あの、82、3%まで伸ばせれるんですよ。圧着の仕事って正味こんだけだったもんね。こんだけですよ、こんだけ圧着の仕事。これだけだったんだけども、そこから先、えっ、ー、と、ィガホグ、違う、ィガホンかながギューっとこうね、歩っていけるわけですよ。だから、もしもこれで圧着に行きながらいて、この辺全部潰してくれていたら、あの、普通にね、えっ、ー、と、この攻めって全開になってただろうし、 本当に今回の防衛側のファインプレーはここですよね。アーチャークイーンをもう無敵状態で殴っていた、えー、クロスと投石に、えー、悔しいけど軍配が上がっちゃったというところですね。 はい、というところでですね、本日は、えーと、クイヒーを使うべき場所とその場合の注意点に関して、えー、詳しく見てまいりました。このクイヒーの付け方が分かってくると、今やっぱりディガホグっていう戦術、今ね、アキさんも使ってたけども、これすごく強い戦術になってくるので、やっぱりタウンフォールと援軍処理を、えーとクイヒーで見ることができるかどうかですね、そこっていうのは、 まあ、これからの環境、はすごく、うん、と重要なポイントになってくるかなと思います。まあ、それプラス、えー、ドラゴンライダーを入れたクイヒドラゴンライダー、さらには、えーと、クイヒラバルとかね、まあ、そういった攻めにもつながっていく要素になってくるのでこのクイヒでタウンホールと望遠軍を取る っていう、まあ、その基本的な、えーと、目標意識とあとそれをする場合の注意点ですね、えーまあ、今日何点か挙げさせてもらいましたけども、えー、シングルインフェルノには気をつけろ、えー、壁外からは打たれるなあですねこの辺ぜひね、えっ、ー、と、注意しながら、あの、何度か練習してみてもらえれば、きっと、あの、呪文のタイミングとかね、見えてくると思うので、あの、参考にしながら試してみてもらえたらというふうに思います。 はい。というところでですね、本日はタウンホール14の食い火に関して見てまいりましたが、えー、こんな形で私のチャンネル、タウンホール12から14までクラン対戦の解説の動画中心に扱っておりますので、えー、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴どうぞよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。